армысыздар біздің телекөрермендер тәлім тв қосулы және дәл қазір тікелей эфирде сырласайық бағдарламасы оның жүргізушісі мен маржан садуақасова қош келдіңіздер біздің құрметті қонақтар бүгін өздеріңізбен әдемі тақырыпты бірге қозғағалы жатырмыз бала бақша ма әлде үй тәрбиесі ме деген тақырыпты алып отырмыз қонақтарымыз коуч блогер ару сағи баршаңызға сәлем және медина балабақшасының меңгерушісі жадыра талғатқызы баршаңызға сәлем <laughs> қалдарыңыз қалай тікелей эфирдеміз бір сағат көлемінде осы тақырыпты өздеріңізбен әдемі етіп өрбітіп жақсы бір талдау жасап ә, балаларымызды балабақшаға береміз бе әлде үй тәрбиесінде ұстаймыз ба осының ә, жан жағын қыр сырын дегендей иә бір біріңізбен бөлісіп жақсы әдемі әңгіме дүкен құрамыз деген ниеттеміз балабақша ма әлде үй тәрбиесі ме деп отырмыз ғой енді балабақша меңгерушісінен бастап көрейік <laughs> қалай қарайсыз енді сіз э, қанша жыл болды осы балабақшаны меңгеруші қызметінде отырғаныңызға ханым үш жыл болды үш жыл болды иә аха ол бір мемлекеттік э, бағдарлама, бойынша алдыңыз ба иә мемлекеттік бағдарлама бойынша алдым яғни мемлекет э, көмек көмектеседі бізге толыққанды емес әрине сіздер жартылай мемлекеттік балабақшасыздар дұрыс қой иә дұрыс қазір қанша бала бар сіздерде қазір э, жетпіс бес бала жетпіс бес бала э, осы э, бала бақшада бала жасын қабылдау заң бойынша нешеден басталады екі жастан басталады алты жасқа дейін яғни алты жастан кейін мектепке кететін болғандықтан алтыға дейін ғана қабылданады ал енді ясли деген сияқты болады ғой сондай бір балабақшалар сіздерде бар ма екі жасқа дейінгілерді қабылдау екі жасқа дейінгілер жоқ яғни яслидің өзі екі жастан басталады а оның өзі екі жастан, жастан иә? басталады негізінде иә заң жүзінде екі жастан ясли мен білетінмін бір таныстарым қанша білем жұмысбасты кісілердің балалары сегіз айлығынан бастап <laughs> балабақшаға баратын сияқты еді түсінікті сіздерде ондай жоқ иә демек ол заңға қайшы ғой иә а егер ондай жағдай болғанда қандай мемлекет тарапынан қандай да бір жаза бар ма әлде әрине мысалы ол сегіз айлық деген әлі анасының өзі әрең қарайды ғой енді <laughs> былайша айтқанда иә. бала, бала көп жерде сегіз айлық балаға қарау мүмкін жағдай емес сондықтан мемлекет тарапынан талап қатаң түрде екі жастан деп бізге беріледі заң солай заң солай иә біз заңнан ол қайшы шығуға болмайды түсінікті қазір енді сізге қайта оралармыз ару ханым сіздің алла бере саған төрт балаңыз бар иә қазір олар мектеп қабырғасында иә үлкендері үлкен екі, үлкені мектеп қабырғасына сіздің балаларыңыз балабақшаға бара ма ә, менің балдарым балабақшаға бармайды жалпы көп барған емес бұл мен балабақшаға қарсымын деген сөз емес әрине бірақ егер ә, біз баланың дамуы жағынан психологиялық жағынан келетін болсақ негізі балаға үш жасқа дейін ә, айтып жатыр ғой екі жастан бастап ясли деп ал егер психологиялық даму жағынан келетін болсақ тіпті үш жасқа дейін де балаға балабақша қажет емес өйткені үш жасқа дейін балаға ең қажеті ол не ол анасы болды анасы немесе анасының орнын басатын бұрында мысалы біздің қазақта аналар отырмаған ғой баланың артынан деп ше мысалға деген төрт әжелері қараған әжелері қарағанда көбісіне мысалы көп мысалы мен өзім үйдің немеренің үлкенімін мен әжем бауырына басып өсірді иә енді әженің тәрбиесі туралы бөлек әңгіме қазір ол туралы қозғатқан жоқ бірақ айтайын дегенім балаға қажетті бір ересек адам бауыр басқан иә бұл жалпы бала емес э, жалпы жан жануар әлеміне қарайтын болсақ та ол э, ең алдымен өзінің бір үлкен ересек адамның э, немесе ересек жануардан үйренеді дұрыс па мысалға мысықтарды алатын болсақ жаңағы мысықтар оған қалай э, туалетке бару керек қалай ә, тышқан аулау керек үйретеді дәл, дәл сол сияқты балаға да бір ересек адам керек ол үш жасқа дейін үш жасқа дейін балада басқа балалармен араласу бір коммуникация құру деген қажеттілік болмайды сондықтан егер мүмкіндік болса үш жасқа дейін баланы ол өзі табиғатынан солай да баланы бауыр басып мына анамен қарым қатынасын реттеп солай өсіру бірақ енді осы жерде екінші нәрсе туады да соны айтсаңызшы барлығы бұл нәрсеге балабақша деген андай емес ол қажеттілік ол ә, себебі барлығының біріншіден үш жасқа дейін егер мамасы үш жасқа дейін баламен отырам деп бірақ ол нервный болатын болса баласының еркелігін көтере алмай немесе баламен қарым қатынас құра алмай сотка беріп болды тыныс болды деп сотка беріп өзі бір жүретін болса иә немесе жаңағы ауырып қалып ә, емделу керек да э, немесе енді әркімнің әлеуметтік жағдайы әртүрлі жұмыс жасау керек социализация мысалы кейбір әйел адамдарға э, шынымен де бір жылдан кейін ол уже <laughs> грубо айтқанда қуа бастайды да жүйкесі жұқарып қуа бастайды оған әсіресе жаңағы ол бала туғанға дейін андай қоғамдық өмірлерге белсенді араласқан әйел болатын болса ол мама, баланың қасында отыр балаға ондай ана керек те емес күндіз түні 24 сағат бойы балам балам балам деп отырады тұратын керек дейміз да сондықтан да егер ананың жүйкесі үшін өзін жақсы сезіну үшін сол керек болатын болса иә сондай бір қажеттіліктен туған нәрсе бірақ егер біз баланы тіпті мен екі демеймін үш жасқа дейін дейтін болсам сол егер частный мысалғы мектеп ол ақылы мектеп қой да бәрі ақылы э, балабақша онда үш жасқа дейін ол уақытта одан да көмекші немесе няня жалдаған жақсы да бұл бір енді мен бір сөйлесіп көп сөйлеп кетемін давайте шамалы тоқтайық сосын барып ортасында <laughs> маған сұрақ сіз сөйлегеніңіз мен өзім дер кезінде тоқтатып тұрамын да оны сөйлей берейін ба <laughs> иә енді сіз жаңа айтып жатырсыз иә үш жасқа дейін иә өйткені білеміз иә бәріміз негізі әйел затының декреттік демалысының өзі үш жыл емес пе мемлекет иә, бойынша иә сіз де сонымен енді ол да аспаннан алынған жоқ қой иә, ол да иә, бір ғылыммен дәлелденген дүние сол үшін де біз ана ретінде баламен үш жыл негізі үйде отыруымыз қажет бірақ енді өкінішке орай бүгінгі таңда Э, жұмыс басты аналар өте көп және жаңағы әлеуметтік материалдық жағдай деген тағы бар өкінішке орай деген дұрыс емес сияқты ол әйел э, иә неге қуанышқа орай емес <laughs> әйел адам жұмыс жасаған жалпы жаман нәрсе емес егер ол оның қажеттілігі болатын болса же баласын мен жұмыс жасамаған үшін баласын өшін алып жүрген қаншама әйелдер бар иә, одан гөрі мен жұмыс жасасын нервісі тыныш келсін өзін реализовать етсін зато баласы көрсін қалай реализован әйелді ол жаман нәрсе емес жоқ материалдық ә, жағдайдың тұрғысынан дегенім ғой материалдық жағдайдың тұрғысынан барлық ана да жұмыс жасай бергісі келмей ол иә керісінше үй тәрбиесіне отырғысы келетін де аналарымыз бар ғой иә. Иә. әлбетте иә алайда енді мүмкіндіктің жоқтығынан иә күйеуіне қолғабыс жасау керек немесе жалғызбасты ана болуы мүмкін иә иә осы ол кісілер жаңа сіздің айтқыңыз келгені балабақша үш жасқа дейін егер беретін болса ол бір қажеттіліктен туады иә иә сол садик ол қажет үш жасқа дейін ол бір көбіне қажеттіліктен болады сол манағыдай жағдайда иә енді сіз жаңа үйде э, күтуші немесе жаңа көмекші жалдаған дұрыс деп жатсыз иә енді сізге қазір ораламын осы сәтте жадыра ханымның жауабын естігім келіп тұр мысалға балабақшаға беру қанша теңге тұрады баланы сіздер жартылай мемлекеттікпіз дедіңіз иә балаға енді мысалы бізде әртүрлі екі, екі түрлі бар бірінші жаңағы тасымалдау деген бар тасымалдап балдар үйінен барып алып кетеді кешкісін қайтып апарып тастайды егер сол жағдайда болса онда 25 бес мың теңге яғни жаңа тасымалға қосып төлейді yeah. Иә. егер тек қана өздері өздері ата алып келетін болса 18900 мың тоғыз жүз теңгеден ол мемлекеттің қойылған талап. талап иә бұл бір өзінің бір заңнамада көрсетілген баға ғой иә иә иә түсінікті бұл қалада осындай баға ма алматы қаласында менің мысалы ұлым әлі кішкентай білмейді екенмін шынымды айтсам жоқ ол ә, әлде бір ауданға немесе қала орталығына байланысты баға өзгереді ме жоқ баға өзгер ондай баға дегенде мысалы үкіметтің өкіметтің бізге көмек ретінде беретіні мысалы иә қалғанын мысалы жаңадан келетін балдарды біз қабылдайтын болсақ жаңа жұмысшыларды жаңа қабылдайтын кезде де мысалы біз сұраймыз ғой өздерінен сол кезде біз жаңағы ортақ баға қоямыз әлеуметтік жағдайға байланысты мысалы қаланың ішінде елу мың теңгеден алатындар бар жүз мың теңгеден алатындар бар енді мен алатау ауданының ә, жаңағы меңгерушісімін ғой енді садигінің ол жерде енді жағдай э, керемет емес болғандықтан мен сол тұрғыда ұстап отырмын а, сол оған өзгертуге иә, болады иә тұрғылықты жердің әлеуметтік жағдайына байланысты иә. негізі оны жиырма бес отыз елу мыңға дейін көтеруге болады э, енді жаңағындай көп балалы аналар көп мысалы жаңа өзіңіз айтып отырғандай жалғыз басты аналар көп егер мен деген елу алпыс мың деп э, қоятын болсам балабақша ол жерге бала келмейді өйткені енді жаңағы ауданның өзі сондай не болды тұрғылықты жерге байланысты түсінікті иә. оның сен сіздікі жартылай мемлекеттік болғандықтан да шығар иә, осындай баға иә, иә егер де ол толықтай өзі ақылы түрде болатын болса мемлекеттік емес болса менің ойымша баға да басқа иә кем дегенде ол жердегі шарты да жаңағы ережелері де басқа болатын сияқты басқа болады әрине бір группада қанша бала мысалы сіздерде қазір енді карантинге байланысты 15 баладан одан артық енді ала алмаймыз а, негізі одан да артық болған уақыттар болды енді иә мысалы жетпіс бес бала болса соны төрт топқа бөлеміз сонда жиырма жиырма екі иә сондай болып иә. тұр ғой иә. оларға және бір бір бір ғана ма тәрбиеші жоқ бір тәрбиеші бір няня көмекші көмекшісі иә ал енді иә. қараңыз бір бір балаға бір бауыр басатын бір адам керек деп отырсыз иә үш жасқа дейін үш жасқа дейін иә енді мысалы тіпті екі жастан барлық барды делік енді оның бір жылы бар ғой былай айтқанда алдымызда а мұнда балабақшада жаңағыдай орта есеппен алғанда жиырма балаға екі тәрбиеші иә иә енді бір тәрбиеші бір көмекшісі дегенде иә, иә, екі, екі жан жұмыс жасайды а бұл жерде сіздің түсінігіңізде бір балаға э, бір адам өзі бұл менің түсінігімде емес бұл жалпы э, даму психологиясында дәлелденген нәрсе тіпті ол туралы привязанность туралы ютубта да неше түрлі кинолар бар мысалға не үшін дейді детский домның балдарында мына э, бауыр басу деген нәрсе олар қатты болады да мысалға иә дұрыс қарым қатынас құра алмайды себебі осы уақытқа дейін олардың олардың неше түрлі няня қарайды тамақтары тоқ иә киімдері көк ешкім жетпіске иә. домда жаңағы не қарын ашып жатқан жоқ бірақ ең басты нәрсе жетіспейді мына бауыр басатын адам жоқ бір адам иә. олар әртүрлі нянялар келеді иә тамағын бер дейді көз алдарында бір жылдың өзінде бірнеше садиктің өзінде де білесіздер да тәрбиешілер ауысып жатады біреу күйеуге шығады біреу туып қалады біреу тағы бірдеңе да иә, мысалы немесе бір жұмыстан шығып кетеді иә жұмыста біреу неквалифицированный жұмыстан шығарып жібересіз мысалға сөйтіп баланың бас алдында өте береді екен да мына адамдар ол баланың психикасы үшін негізі қауіпті ол травматичный нәрсе да бірақ енді айтып тұрмын ғой біз ересек адамбыз біз бала тусақ біз ересек адамбыз енді біз қандай да бір қажеттілікпен балаларымызды ерте бердік па ол жауапкершілік кімде балада ма үлкен адамда ма бұл сұрақ қояйық та осы нәрсеге жауапкершілік ересек адамда дұрыс па ата анасында ендеше ата анасы ақыры осындай жағдай болып жатыр екен ол баласын не істеу керек екен дайындау керек садикке садик кезіндегі адаптация процесіне не істеу керек екен көмектесу керек мейлінше балада травматичный болмас және әрине садикті дұрыс таңдауда кімнің жауапкершілігі ата ананың жауапкершілігі әрине бұл жерде балада жауапкершілік жоқ қой бала қандай қайда апарамыз сол жерге барамыз адаптация болады ол бірақ иә. осы адаптация балаға кері әсерін тигізбейтіндей баланың мінезінде жаман болып қалмайтындай болашақ қарым қатынастарыңызға кері әсерін тигізбейтіндей және апарған садигіңіз балаға мейлінше безопасный қауіпсіз болатындай қылып дұрыс таңдау ол жауапкершілік атанады міне енді ұм, садикке көбісіне не егер мынандай қажеттілікті айтпасақ садикке тіпті мен ә, айттым ғой балаларым кішкентай енді есік алдына шығарамын ғой сонда иә. мә садикке барасыңдар ма дейді жоқ садикке бармайсыз қалай садикке бармайсыз бала деген қоғамға үйрену керек анау мынау дейді да бұл миф миф дегенді қалай айтуға болады қазақша аңыз ба аңыз иә, иә. себебі үш жасқа жалпы қоғамға үйрену ол біздің табиғатымызда бар біз андай необитаемый островта тұрып жатқан жоқпыз ғой иә. ешкім біз ерте ма кеш па қоғамға үйренеміз ерте ма кеш па адамдармен қарым қатынас жасап үйренеміз да и үш жасар балада қоғамға үйрену керек деген талап жоқ ондай талап жоқ үш жасар балада өзінің денесін ұстап үйрену керек деген талап бар яғни ол дегеніміз не дұрыс тамақ жеу ә, киініп үйрену туалетке барып үйрену жүріп үйрену құламай иә үш жасар балада тағы қандай қажеттіліктер бар Э, эмоционально қажет яғни ол э, қуана білу эмоциялармен ойын жеткізу иә сол сұрау сұрап иә, алу бір сұрау керек нәрсесін алу деген сияқты э, және үш жаста жаңағы көп ата аналар мына білмеймін сіздер шығасыздар ма комментировать комментировать ететін нәрселер бар ма ютубқа шығасыздар ма оны білмеймін бірақ ата аналар мысалы жазып кетсе болады коммент комментке үш жаста балалардың мінезі күрт өзгереді жаман болады күшті болып келе жатқан балаң үш жаста быт шыт болады неге ол иә кризис трех лет не үшін керек ол кризис трех лет бала үш жаста как раз өзінің адам болып қалыптасқанын түсінеді екен үш жасқа дейін ол ойлайды мен мамамның э, көлеңкесі кем деп мамам болмаса мен мысалы егер мамасына иә. бауыр басқан болса иә мамам болмаса мен өліп э, шынымен де өмір сүре алмаймын иә өмір сүре алмаймын деп мамасы алысқа кетсе өйстіп не істеп жаңағы іздеп іздеп қорқып сағынып сөйтеді де мысалы ал үш жастан бастап мә мен өзім бөлек тұлға екен ғой и ол жаңағы не істейді өзінің адам екенін білу үшін ол табиғи заңдылық иә иә, иә өзінің жаңағы шекараларын мамасының айтқанын тыңдамай мен қазір бұрын ана киімді ки десе кие қоятын болса қазір кимеймін деп лақтырып тастайды не үшін көрсету үшін менің мінезім бар мен мен өзім шеше алады екенмін қайсысын әскеде киемін қызылды киемін ба көкті киемін ба деген сияқты иә өзінің қалауы как раз осы кезде балада мен так бөлек адам болсам мен сияқты тағы да басқа балалар бар ма деп басқа балалар қызығушылығы болады екен да сол үшін негізі тура үш жаста емес осы кризисте өстіп үш жарым төрт жаста садикке берсе бір жағынан ол баланың қажеттілігіне де сай келеді екен яғни осы кезде бала басқа балалармен қызыға бастайды егер егер үш жасқа дейінгі баланы э, есік алдына шығаратын болсақ қазір аналар айтады олар басқа балаға қызықпайды ол басқа баланың ойыншығына қызығады мысалға yeah. Иә. бір бала э, там ә, құммен ойнап жатса өйстіп жаңағы ол ана балаға қызықпайды ол соны жаңағы ойыншығына қызығып соны алғысы келеді ал үш жастан асқан бала төрт жақ ол ойыншыққа емес ана балаға қызығады сонымен бірге ойнағысы келеді сонымен бірге бір қарым қатынас құрғысы келеді көрдіңіз ба сондықтан да үш жастан асқаннан кейін садикке бергің келсе как раз сол кезде мама да жаңағы ә, жұмысқа шығады екен иә сол қажеттілік қажеттілігін баланың бір жағынан өтейді екенбіз бірақ ол қажеттілігін өтеу үшін тағы да садикке не обязательно керек <laughs> бірақ садик болады егер садик не садикте потому что өйткені жақсы жақтары да бар ғой көп иә, иә. ал енді жадыра ханым сол жағын айтайықшы мысалы сізге екі жастан келді делік иә жаңағыдай ә, екі жастан бастап қабылданады деп жатырмыз ғой басында баланың адаптациясымен қалай қаншалықты жұмыс жасайсыздар сіздер мысалға ата ана кейде үйінен жылап кетіп қуанып келетін балалар өте көп сияқты мхм құрбыларынан естіп жатамын мысалы сондайды қалай былай дейсіз үйінен жылап кетеді да садик келген кезде қуанып шығады иә өйткені ол үйіне келе жатыр ғой қазір ол туралы айтамын иә қазір <laughs> жадыра ханымнан тыңдайық енді мысалы жиырма бала келіп отыр енді көз алдыңызға жылап <laughs> <laughs> сіздер оның жүректерін ауыртып алып қаласыздар жоқ енді жиырма баланың бәрі жылап келіп жылап кетеді деп айта алмаймын арасында бар әрине ол жаңа тоже ата анасына байланысты үйден ә, дайындап шығуына байланысты иә Бала бақша, ол жерде жақсы тәрбиеші ол жерде сенің достарың бар деген сияқты мысалы жаңадан бала келсе ата ана келіп мысалы сөйлесуге келеді ғой сол кезде мен айтам, бірінші балаңызды дайындаңыз содан кейін жаңа адаптация деген бар үш күн жарты күнге келеді бала а басында сіздер жарты күнге жарты ғана қабылдаймыз бала үйренеді бірінші жаңағы ортаға үйренеді тәрбиешісіне үйренеді бірінші күн енді әрине жылап кетеді жарты күн болса да өйткені үйренбеген ғой ол үйде отырып қалған бала сыртқа шыққан кезде қаншама балалардың арасына түскен кезде ол түсінбейді танымайды иә сөйлесіп араласып кетейін десе ешкім танымайды сосын біріншісінде ә, екі күндей қиналып жүреді үшінші күннен бастап қана бала тәрбиешіге үйренеді тәрбиешінің жанында жүреді төртінші бесінші күннен бастап қана ол өзіне дос табады содан кейін барып қана ол ары қарай жаңа балабақшаның режиміне үйренеді дегендей жаңа мына кісі айтып кетті ғой ә, балабақшаға бермеген дұрыс деп үш жасқа дейін мен ойлаймын берген дұрыс не себепті жаңа жақсы жағы да бар деді жақсы жағын айта кетейін мысалы екі жастан бала келген кезде біздің тілмен айтқанда памперспен келеді ғой енді памперспен келеді тәрбиеші үйретеді жаялық жаялық кәдімгі горшокқа қалай отыру керек ол бала қалай үйден, үйде жүргенде мысалы үшін күнде сағатты енді өзіміздің басымыздан өтті ғой сағатты қараймыз да сөйтіп сол уақытқа барып тосып деген сияқты ол ұзақ уақытта а садикке келген кезде мысалы үшін қарайды ана баладан қарап горшокқа отыру керек екенін біледі да бала өзі логически ойланады бұл жерде ойлау қабілеті тез дамиды көрдіңіз ба сөйту арқылы жаңағы бірін біріне қарап арқылы қасық мысалы келген кезде бір балалар болды мысалы қасықты ұстауды білмейтін балдар болып келді қасықты ұстау қайтып тамақ жеу керек анасы өзі тамақтандырады иә, ғой өзі тамақтандыр енді өзіміз де енді адам болғаннан кейін асығамыз ғой тамақ жасаймыз дегендей мысалы күйеуіміз кешке келеді тамағын дайындауымыз керек деген сияқты балаға көңіл бөлесің бірақ жаңағындай айтарлықтай емес мысалы сай емес та балабақшада өзінің определенный заңы болғандықтан соның бәрін қамтып өтеді одан кейін сабақ өтіледі көпшілікпен бірге жалпы тез иә. үйренеді дейсіз ғой иә үйде мысалы сіздер ә, сабақ өтпейсіздер ғой балдарға жаңағындай өзіңіз айтқандай кейбір ата аналар бар сотка беріп қояды лишь бы жаңағы кедергі жасамаса болды а садикте иә талап жоқ жоқ талап жоқ болғанда бізде ә, кәдімгі стандарт бойынша сабақтар өтіледі мысалы дамыту моторика сенсорика дегендер қол моторикасы мысалы жаңағы бауды байлау замокты қайтып жабу оның бәрі сабаққа жатады иә. ол құрдан құр біз неғылмаймыз ойын түрінде баланы дамытамыз яғни кәдімгідей біздің үлкен өзіміздің неміз бар ә, соған байланысты замогы бар свет өшіп жағуы тоқ ол қауіпті бұны бүйтіп жағуға болмайды деген сияқты біздер сабақ өтіледі кәдімгі балаға ол енді ойлайды ғой мысалы сол екі жастан қабылданған бірінші топтағы балаларға осы сабақтар екі жастан бастап иә, үйретіледі иә? иә мысалы жаңа біздің тілмен айтқанда кукла дейді ғой сол баланы қалай ұйықтату керек қалай горшокқа ә, отырғызу керек сол қуыршақ арқылы біз балаға түсіндіреміз ол өзінің баласы иә, сияқты көрдіңіз ба иә дұрыс нәрсе бірақ мен айтқым келеді манағы өте дұрыс мен как раз соны айтқым келді да бірінші садиктің пайдасын алып кетейік иә бұл жерде режим бар Э, бұл жерде э, э, әртүрлі тамақ бар то есть иә. андай мысалға үйде болса сен обедті бір күні бірде беруі мүмкін бір күні екі күні беруі мүмкін иә. бұл жерде кәдімгі разнообразный болады садикте разнообразный болады мысалы понедельник берген тамақты сен уже вторник бермейсің иә. басқаша басқаша болады иә сосын манағыдай мелкий моторик анау мынау дамытамыз дейді ғой бірақ деген нәрсе бар да бұл жерде егер бала екі жасқа келген кезде қасықты ұстай алмайтын болса бұл кімнің жауапкершілігі ол анасының анасының жауапкершілігі ә құдайым ау құдайым ау екі жасар емес мен бір жасар әлия деген қызым бар иә иә кәдімгі қасықты ұстайды былай ішеді кәдімгі ол деген мен бір керемет супер ана болғандықтан емес ол баланың жасай алатын нәрсесі егер анасы баласы әпәйт чапай десе ая әпәйт чапай деген сен не а ма немесе магазинде ана машинаны көрсе бубу десе а бубу ма машина жоқ баламен нормально сөйлесу керек ол машина мынау машина иә су деп айт су міне сен оны іше аласың қолына беріп бізде әрине егер біз андай ананы айтатын болсақ бала үшін бәрін жасайтын әлі күнге дейін бір жарым жасар балалар бутылкамен су ішіп жүргенін көремін да иә ол ол деген садик күшті деген сөз емес ол мамасы мына анасы баласын қалай үйрету керек екенін білмейді и егер сіз балаңызды қалай үйрету керек екенін білмесеңіз ол жауапкершілікті садикке артуға болмайды сіз балаңызды үйретуге міндеттісіз вот именно үш жасқа дейін бала келген кезде ол горшокты біліп келу керек ол өзіне керек нәрсесін айтып келу керек ол ә, режим в любом случае болу керек не үшін мен режим ол менің ана ретінде жауапкершілігім емес па баланы уақытында ұйықтату баланы уақытында тұрғызу әй айналайын сен оны істемедің ғой декретте не істеп жатрсың онда мен сол үшін отырған жоқсың балаға қарап деген ә айналайын үйретпейсің ба баланы ұйықтауды үйрету керексің тұруды үйрету керексің тамағын беру керексің сол емес па енді жұмыс істеген сотқа қарап инстаграмда отырмайсың ғой енді таңертеңнен кешке дейін отыр инстаграмда арусағиды қара пожалуйста десең жоқ сол орай жерде соның бәрін үйретіп отырмын иә, ғой десеңші жоқ вот именно өкінішке орай сотка беріп қойып отыратындар да бар ғой қате иә. неде жаңағы ойда садик үйрет садик үйретуге міндетті емес вот именно сен ойлашы жиырма бала екі ақ тәрбиеші ә, қайсы бірімен жүреді ол деген ол деген тәрбиешілерге де үлкен салмақ қой негізі деген әрине жауапкершілік мен көремін менің қызым төрт жасында барды садикке әлі күнге дейін ата аналар балаларын киіндіреді представляешь төрттегі баланы киіндіреді мен ананы көргенде шок болдым қалай төрттегі баланы киіндіресіңдер может еще өздері жуындыра а кстати еще өздері жуындырады иә конечно төрттегі баланы өздері жуындырады ол вообще ақылға қонбайтын нәрсе де баланы самостоятельностьқа үйрету керек үш жасқа дейін ана қай камераға қарап айтайын ұрсайшы маған қарап <laughs> үш жасқа дейін ана сол үшін отырады баланы тәрбиелеу үшін отырады инстаграмды шұқып біреудің сүйген шыққанын қарап отыру үшін отырмайды үш жасқа дейін осыны үйрету үшін қалай тамақ ішу керек қалай ұйықтау керек қалай тұру керек қалай ә, жаңағы киіну керек сосын мелкий моторика туралы айтатын болсақ баланың өзінің табиғатында бар нәрсе мелкий моторика дамыту қалай дейсіз ғой бала деген далаға шыққан кезде ананы шұқиды мынаны шұқиды құммен ойнайды сумен сол кезде не істейді біздің аналар тиісінше үстін лас қылсын үстін лас қылсын сол үшін барға шыққан жоқ па ол далаға ол не істейді үстін жалас қылмай жуасың сен сол үшін отырған жоқсың ба жумайсың ба енді қазір стиральный машина бар ғой тіпті әрі бері иә. соң. тіпті стиральный машина жоқ болса аналар лас киім арнаңыздар далаға менің балдарым далада лап-лас болып жүреді олардың арнайы далаға киетін быт шыт шыққан киімі бар сонымен шығады да үстерін быт шыт қалады мелкая моторика сонымен ол мелкая моторика просто балаға ана нәрсені берген емес үйде крупаны ұстасын мысалы тамақ істейсіз ғой мен тамақ істеген кезде баламды э, не столына отырғызып өзім мына жақта қамыр істеймін оған қамырды беремін ол өйстіп өйстіп міне сол дамытады мен мына жерде э, күрішті жуып жатырмын ба оған да беріп қоямын ол өйстеді керек болса бір екеуін жеп те жібереді ештеңе қылмайды төрт бала өсіріп жатырмын ешқайсысы өліп жатқан жоқ одан бірде бір рет не сосын шығып кетеді иә міне көрдіңіздер ме яғни бұл жерде мәселе неде бұл жерде мәселе ата ана өзіне жүктелген жауапкершілікті білу керек ата ана осы нәрсені үй жағдайында қалай жасауын білу керек та ал енді жадыра ханым сіз айта кетіңізші осы жерде осындай ата аналар бар ма мысалға бүкіл жауапкершілікті сіздерге артып қойып өзі баласы екіде келді қасық ұстауды да білмейді иә екі жастағы жаңа иә. сіз үш жаста дейсіз үш жастағылар ол біліп келеді өзі үш жаста и так уже иә енді есі бар адам миы деген сол э, екі жастағылар бұл жерде қиын неге қиын иә өйткені ештеңе білмейді ғой әлі екі жаста әлі мүлдем кішкентай иә, просто ата ана оны білет бәрін білет ата ана просто үйрету жолын білмейді бұл жерде проблема ата анада ананың өзінде иә ерке былайша айтқанда еркелетіп тастаған біреудің жалғыз баласы деген сияқты деп сөйлейді иә, ғой балалар тура солай мияу келді деген сияқты иә дәл өзі тәрбиеші түсінбейді дұрыс па тәрбиеші иә. түсінсе де ол әбәбә деп сөйлеспейді онымен нормально соның арқасында баланың тілі дамиды тез дамиды бірақ тағы да айтып тұрмын ол үшін егер керек болса садик не обязательно оны үйде просто баланың ана айтқанын жасап әбәбә десе сонымен әбәбә деп сөйлесіп қажет емес енді оған ата ананың кейбір ата ананың уақыттары болмайды ғой енді жаңа сіз негізі уақыт талап ететін нәрсе емес ә, айттым ғой мен күні кешке дейін қасыма қойып қойдым баланы қамырымды бердім э, гречка жасап жатырмын ба балаға бердім гречканы ұстап отырсын тіпті э, ол үшін бай болуды қажет емес андай пирамида деген нәрсе мен өмір алып көрген жоқпын үйдегі кастрюльдерді беремін үлкен кастрюль кішкентай кастрюль бар емес па соны бірінің үстіне бірі қойып ойнайды балаға ана өтірік пирамида мирамидадан гөрі сол ең қажеті сол да тіпті э, кинетический песок та керек емес далаға шық песок толып тұр көріп тұрсыздар ма бұл жерде ананың өзі ә, табу керек қой выход иә ол бір материалдық жағдайға байланысты емес иә яғни ана расымен өзі ізденетін болса баласын дамыту үшін барлығын жасайды сосын үш жасқа дейінгі балада интеллектуалды дамыту деген не тапсырма жоқ оның басты дамыту керек оның денесі сосын оның эмоцион, эмоциональды бұл көбіне енді анаға қатысты нәрсе оған қазір тоқталмай ақ қояйын иә енді қараңыз ару түсінікті сіз мысалы үш жасқа үйде отырдыңыз иә және қазір де үйдесіз үйдемін солай иә мысалы балаларыңыздың тәрбиесімен өзіңіз айналысасыз өзім моторикасымен де басқасымен де <laughs> иә енді білеміз оныңызды иә сіздің посттарыңыз соңғы кезде оқуды бастадық бізде. де <laughs> баламыз енді ғана өсіп келе жатқандықтан енді қараңызшы балабақшаға көбіне жаңа ару сіздің енді сөзіңіздің бәрі өте орынды өзіме де сабақ алып отырмын мында отырып ә, дегенмен ә, балабақшаға көп жағдайда жұмыстағы ата аналар береді иә иә, иә, иә. жұмыстағы ол онымен бірге дайындасып отыратын жаңағыдай сіз сияқты уақыт бөлетін уақыты жоқ дегенді сіз жаңа осыны айтқыңыз келген иә, шығар жаңа үйдің тірлігінен емес үйде жоқ ана үйде жоқ ол сәтте ол балабақшаға береді және балабақшаның жаңа қайту уақыты баланың қайту уақыты нешеде Э, дәл сол уақытта ата ана алып кете ма ал сіздерде бар ма мынадай мысалға ата ана кейде жұмыстан кеш шығатын аналар бар иә иә сол кездерде сіздер мысалы қосымша тағы қарап бересіздер ме ондайда сұранатын ата аналар бар ма болады иә енді оны адами тұрғыдан қарап тәрбиешілер қараңыз сонда баласын күні бойына көрмейтін иә, аналар бар ғой өздері иә. э, күтіп отырады сосын алып кетеді бірақ ә, жаңа кейбіреулер сұрайды менен көбіне дополнительно ақша аласыздар ма оған деп мысалы ар жағындағы бір 20 минут жарты сағатты біз мысалы дополнительно ақша алмаймыз неге өйткені ол болады пробка болады қазір бізде алматыда қиын иә, ғой соған байланысты тем более ол кісінің жағдайы жоқ деген сияқты Енді неше түрлі ата ана келеді ғой енді жағдайы иә. барлар да жоқтар да мысалы екі жастағылар үйде отырып баласын бере салып үйіне қайтып отқан ата аналар жоқ негізі сөздің шынына иә. келгенде иә солай айтып тұрмын қажеттілік табыс табу керек иә қажеттілік табыс табу керек баланы бағу керек деген иә, сияқты иә киімі бар тамағы бар әрине амалдың жоғынан балабақшаға береді иә сол кезде жаңа біздің міндетіміз э, баланы э, кейбір енді нелер э, балабақшаларға бардық енді айтып келеді ғой жалобыларды сабақ өтпейді лишь бы үсті басы кір кір қайтарды деп келетіндер де бар оны енді жасырып та қажеті жоқ сөйтіп келетіндер де бар бірақ түсінікті қазір осы ойыңызды жалғастырамыз бізге тікелей эфирге хабарласқан көрерменіміз бар екен сәлеметсіз бе сіз тікелей эфирдесіз тыңдап тұрмыз сәлеметсіз ба менің сұрағым былай ғой келіндер мен төрт ер бала өсірдім өзім құдайға шүкір бәрі жаман емес енді жаңағы келін келінде екі қыз соны ана балама айтамын ғой он жасқа дейін он бір жасқа дейін оны үйрету керек тәрбие беру керек ары қарай сенің әлің келмейді десем әлгі келін айтады дейді қыз бала оған тиюге болмайды оған қатты ұрсуға болмайды деп сол қыз баланың мәнісін мен білмеймін негізінде төрт ер бала өсіргесін өзіңіз иә ұлдарды ғана өсірдіңіз ғой өзіңіз ұлдарды ғана өсірдіңіз ғой иә түсінікті өзім де ұлдарды өсірдім мектепте жүргенде де қыздарға строго болдым соны айтатын нәрсе жаңағы девочку любите мальчик не любите деп мен айтамын ол әңгіме ондай да емес қызда болсын балада болсын бәрін бірдей өсіреді он жасқа дейін он бір жасқа дейін тәрбие дұрыс болу керек мына кастрюльді песокты айтып отырған кісінің телефоны маған керек соншама маған ұнап отыр иә аха эфирден кейін хабарласыңыз міндетті түрде береміз мен как раз сол он жасқа дейінгі баланың маманымын мен не жасөспірімдермен жұмыс жасамаймын он жасқа дейінгі баланың тәрбиесін айтамын и анаға тәте өте дұрыс айтты иә енді сұрағына фундамент иә. он жасқа дейін қалыптасады иә бірақ оның сұрағын түсінбегенім сұрағына қыз бен ұлдың айырмашылық кісі тек қана ұлдарды өсірген ғой иә енді келіннің қыздары бар екен иә иә сосын енді бұл кісі айтпай ма он жасқа шейін осылай тәрбиелеу керек деп ақыл айтса келініне келіні келінде қыздар ғой иә. қыздарға ұрысуға болмайды қыздарға сөйлеуге болмайды қыздар нәзік болып келеді дейді екен да иә. сонда дейді қыздың тәрбиесінің ыыы маңыздылығы немесе артықшылығы неде мен ұл тәрбиелеген соң білмей тұрмын дейді енді иә ә, талап етілген нәрсесі орындалмай жатыр ғой осы жағынан сұрап отыр енді иә, сіз енді он жасқа ұл болсын қыз болсын барлығының тәрбиесі он жасқа дейін қалыптасады он жастан кейін дальше переходной возраст сен бүкіл жіберген қателіктеріңді сол он жастан кейін көретін боласың и бұл жерде э, айырмашылық жоқ ұл ма қыз ба енді бұл жерде тәрбие дегенге бұл кісі қандай мағына салады тәрбие деген ұрып ұрсып соғу ма әлде басқа ма егер ұрып ұрсып соғу болса иә мен ондайға қарсымын ол тәрбие емес ол просто авторитарный қайткенде де айтқан жасау керексің деп ана әлсіз баланы айтқаныңа көндіріп сындыру болса сындыру да тәрбие деген ұрып ұрсы соғу емес Ор, бұл жаңағы қыздарға да ұлдарға да қатысты тағы да ұрмай ұрыспай бірақ еркелетіп басыңа шығармай еркелетіп басқа шығаруға болмайды баланы болмайды үйтіп айтқан істей беріп еркелетіп шәбә шәбәбә деп болмайды олай істеуге қаттылық керек кезде қаттылық көрсетеміз жұмсақтық кезде жұмсақтық көрсетеміз иә дұрыс кісі дұрыс айтады енді қыздар тәрбиесіне оралайықшы жаңа жарайды түсіндік сізді ару иә. қыздарға а, мейлінше қандай тәрбие берген дұрыс деп жатыр бұл кісінің нақтылай сұрағы солай ә, тиіспеу сөйлемеу ауыр сөз айтып қоймау деген нәрсе дұрыс па әлде қыздың тәрбиесіндегі бір екі ерекшелікті айтып өтіңізші мысалы өзіңіз де қыз тәрбиелеп отырсыз ғой ә, ерекшеліктік жыныстық тәрбиесінде ғана шығар иә ә, ал былай айттым ғой ұлға да қызға да ә, сол режим сол ә, не жаңағы э, міндеттер талаптар, әр, талаптар өзінің жасына байланысты талаптар бар мысалға үш жаста айтып тұрмын манағы өзінің тамағын іше алу керек үйте алу керек бүйте алу керек артын мысалы бес жаста ол уже өзінің полкасын жинай алу керек деген ол ұлға да керек емес па полкасын жинау тазалық ұлға да керек емес па да мысалға деген қызға да керек сондықтан ол нәрсе ұрыспай істелінетін нәрсе мысалы менің бес жасар қызым бар софия деген полкасы тап тұйнақтай жиналып тұрады он жасар қызым бар әсия деген тамақты жасайды жеті жасар ұлым бар үйді пылесостап Бәрінде, э, жаңағы киімдерімді стиральный машинаға жудым да айтамын али қазір бітеді деймін ұл болса да барады да біткеннен кейін барып іледі қыздың жұмысы ұлдың жұмысы бөлінбейді бірдей иә, бәрі бірдей талап қоямыз жасына сай соның орындалуын үйретеміз қалай үйретілін және қадағалаймыз орындалуын иә қалай ал енді балабақшада сіздерде қыздар ұлдардың тәрбиесі деп бөліне ма сіздер қаншалықты оған қарайсыздар енді балабақша болған кейін әзірге бөлінбейді өйткені кішкентай ғой әлі сіздер жаңа алты жасқа дейін дедіңіз иә алты жасқа дейін иә өйткені мына кісі айтып кеткендей ғой бес жастағы алты жастағы балдар өзінің тұрған орнын өзінің пижама дейміз ғой пижамасын өздері шешеді бүктеп полкаларына қояды иә дәл осы анасы қызға иә қызға барып сен қызсың әкел мен алып қоя салайын деп тәрбиеші қоймайды ғой сен қызсың пижамаңды ал сен осы иә, пижамаңды жинамай ақ қой деп айта алмаймыз ғой екеуі де бірдей бәріне бірдей ортақ иә яғни баланың өз өз өзіне жұмыс жасауы иә өзін өзі иә, иә. самообслуживание элементарно туалетке барғаннан кейін дәрет алу ұлға да қызға да керек сен айта алмайсың қызсың иә. сен жеріңді жуып жат ұлсың саған бәрібір жумай ақ қой деп айтпайсың айырмашылығы жаңағыдай әжетханаға бөлек кіруде иә болды киінген кезде де мысалы үшін ұлдар бөлек қыздар бөлек киінуде бірге киініп шешіне алмайды ғой мысалы иә, yeah, деген соған байланысты ғана ал енді ә, мысалы балабақшада жаңа қыздардың ұйықтайтын жаңа мысалғы бөлмелері мен ұлдардікі бөлек бөлек болады ма жоқ бірге бірге иә бірге мен мана ә, білмеймін бола ма айтып қойдың ғой не істеп тұрсың <laughs> сенің аузың жабылмайды екен деші <laughs> жоқ сіз енді барынша ақпаратпен бөлісуге тырысып жатырсыз осы эфирді барынша қолданып қалғым келеді да мана мен айттым ғой жаңағы сіз айттыңыз точнее бала жылап барады бірақ жыламай қайтады деп сол нәрсеге қайтып оралғым келді да садик туралы айтып жатырмыз ғой біріншіден баланың жылап баруы садик жаман деген сөз емес <laughs> өйткені неге бала жылайды деген келетін болсақ мысалы мен бүгін сторисімде айттым да мына төрт баласы бар үш баласы бар мысалға әйелі да күйеуі тастап кетті дейік иә оның жылауы мысалға жыласа сен неге жылайсың десек дұрыс емес қой енді yeah, иә, оның иә. сенетін ә, ә, балаларының әкесі тастап кетсе ол жылайды это нормально да біз оны қабылдаймыз да енді бала өзінің сенетін бауыр басқан адамы оны тастап кетті ол сенің ойыңша бес сағатқа тастап кеттің бала үшін ол мәңгілік иә. ол білмейді ол қанша уақытқа тастап кеткенін ол келмейтін сияқты әсіресе ол енді енді барып жатса ол ойлауы мүмкін бітті мені қалдырып кетті деп жылау ол как раз адаптацияның дұрыс, жүріп жатқандығын көрсетеді өйткені жылау арқылы біз мына іштегі жаман эмоциямызды шығарады екенбіз а вот жыламау ол как раз сұрақ неге бала жыламайды демек сізбен қарым қатынаста ол қауіпсіздік сезінбейді жыласа сіз оған мүмкін жылауға рұқсат бермейтін шығарсыз үйде жылама деп ұратын шығарсыз ұрсатын шығарсыз жылау ол сіздер түсініңіздер балаға аллах бекерден бекер жылау деген нәрсені берген жоқ ол табиғи нәрсе жылау арқылы кішкентай кезде бала қарны ашқанын білдіреді ұйқысы келгенін білдіреді далаға шыққысы келгенін білдіреді бір ойыншықпен ойнағысы келгенін білдіреді жылау арқылы бір жері ауырып тұрғанын білдіреді дәл сол сияқты садик кезінде жылау арқылы ол ішіндегі қорқыныш ішіндегі ә, жаңағы ә, қобалжу жаңа ә, нәрсеге үйрене алмау соның барлығын өзінің қорыққандығын бәрін жылау арқылы ол шығарады сондықтан баланың жылауы норма біздің ата ана ретіндегі міндетіміз бұл жерде баланы жыла жылатпау ой жыламады деп қуану емес жылай отырып эмоциясын шығарған кезде сол эмоциясымен ата ананың жұмыс жасай алуы не үшін ақыр аяғында бала садик менің өмірімде бар екен мен бұл нәрсені өзгерте алмай екенмін ендеше мен бұны қабылдаймын деп қабылдап адаптация процесіне өту үшін екінші мәселе егер бала жыламай күшті барып жүрсе бірінші екінші үшінші төртінші бесінші мейлі <coughs> иә ол балада адаптация күшті жүріп жатыр деген сөз бе жоқ неге біріншіден айттым ол неге жыламайды бұл жерде сұрақ неге бала жыламайды мүмкін сіздің қарым қатынасыңыз қауіпсіз емес шығар иә екіншіден бала ол андай біз сияқты үлкен анализ жасай алмайды ғой күнге ол дәл қазір мысалы садиктен шығарда ол күшті ол ойнап кеткен шығар апайымен күшті әңгіме айтқан шығар и сол процесс оған ұнағандықтан ол оған дейінгі қорқыныш анау мынау ұмытып ол күшті болып шығуы мүмкін да бірақ ол адаптация процесі в целом жақсы өтіп жатыр деген сөз емес та біз қайдан білеміз адаптация процесі жақсы өтіп жатыр ма жақсы өтіп жатқан жоқ па айта иә, берейін ба қайдан білеміз осы нәрсені біз баланың тамақ ішкеніне қараймыз біз баланың туалетке қалай баратынына қараймыз біз баланың сөйлеуіне қараймыз егер оның туалетке баруында әрекеті болмаса то есть бұтына сүймеген бала аяқ астынан бұтына сүйіп бұтына түспаған бала аяқ астынан бұтына түсіп түнде сүймейтін бала аяқ астынан түнде сүйіп жүрсе бұл дезадаптация яғни адаптация процесі мейлі бала жыламай ақ қойсын мейлі бала қуанып барып қуанып келіп жүрсін егер осы нәрсе болса значит баланың адаптация процесі дұрыс емес болып жатыр деген сөз екінші баланың тамақ ішуіне қараймыз то бала тамақ ішпейтін болса аппетиті бұзылған болса иә мысалы бұл да баладағы адаптация процесі дұрыс емес болып жатыр деген сөз и сөйлеу сөйле, күшті сөйлеп жүрген бала аяқ астынан тұтығып қалған болса э, тілі ә, жаңағы өйстіп мүләйімсіп қалған болатын болса иә бұл балада адаптация процесі дұрыс емес деген сөз демек бұл кезде шауып барып ана тәрбиешілерге айқай шығару керек деген сөз емес балаға көмектесу керек деген сөз адаптация процесінен өтуге көмектесу керек деген сөз көп ата ана соны түсінбейді мысалы неге жылайды сіздер ұрасыздар ма деген сияқты сұрақтар қояды да мен айтамын бала деген үйренем деген үш күннің өзі адаптацияға аз бала үйренем дегенше бір аптаның өзі былайша айтқанда жет, жетіңкіремейді иә yeah, иә, бір иә. айға дейін ә, меңзеу адам сияқты жүреді баланың өзі бір айдан кейін барып қана кішкене иә дұрыс мына осы жерде айта кетейін манағы мен айтқан нәрселер ол басында болуы мүмкін иә. садик манағы то есть бұтына сиіп қою шамалы тұтығу арағасынан тамақ жегісі келмей немесе керісінше в общем үш нәрсе есіңізде болсын тамағы туалетке баруы Э, не айттым сөйлеуі сөйлеуі иә осы үш нәрседегі өзгеріс басында болуы мүмкін бірақ ұзаққа созылмау керек иә. то есть максимум бір ай иә содан кейін ол ал жылау жыламау ол оған қарамаймыз бала жылауы мүмкін это иә. нормально бала үшін ол иә. оған байланысты енді ару сізге бұрын бір хатты бөлісіп жіберейін осы жерде сәлеметсіздер ме дейді мен ару сағидың сабақтарын алып балдарымды далаға балшықпен ойнаудың норма екенін үйрендім дейді <laughs> бізге ватсап желісінен өте көп сұрақтар келіпті менің бір балам бар жұмыссызбын енем мен күйеуім бар мен баламды балабақшаға беремін өзім аяғым ауыр баламды ә, балабақшаға беруіне енем қарсы дейді бәлкім ә, содан бері болар ә, балам көп ауырып жүр температура беріп ауырып жүр дейді сол ә, неге жаңағы балақша, бақшаға бергеннен деп енем ұрсады дейді солай ма негізі балабақша барған балалар бұл жерде жасын жазапты жасын бір балам иә. ғана бар депті екіншісіне аяғы ауыр енді екі жастан жоғары шығар деген үмітпен жауап бере берейік иә. иә екі жастан жоғары сіздерде болады ма сондай мысалға болады көп иә болады сосын бала ауырып қайтады ә, болады оны жасырып қажеті де жоқ оны бәрі де біледі ә, ол даже норма ол да э, иә ол да адаптация ол да адаптация организмге адаптация мысалы келді бір жыл келді бір жыл бойы ауырды деген ондай не жоқ иә әртүрлі сол вирусқа да үйрену керек деген сияқты ғой басқа балдардың вирустарымен кездесіп иә. ол жақсы иммунитетке иә ол жаман емес негізінде а көбісі ондай нормаға жатады бірақ иә, нормаға қарау керек бұл психосоматика ма то есть бала ана қазір сөзіңіз аузыңызда иә. бізге хабарласқан тікелей эфирге хабарласқан көрерменіміз бар екен алло саламатсыз ба тыңдап тұрмыз ата тас деді ғой жаңа бала туралы андай мындай деп иә соны мен түсінбей қалдым да қалай енді бала бала қалай не етеді ертең ол үйде ұстап қимайды деп несіне айтып жатыр ғой міне соны үйде ол не ол ана жерде может қорқуы мүмкін шошып қалуы мүмкін сондайлар қалай ол нетеді ол енді біз ол айтады ана сөзін тыңдайын үш үш нені айтып отыр жаңа ана үш белгі айттыңыз есімі кім екен соны сұрап иә ару ханым ару ханым үш белгісін айтты иә сонымен сіздің сұрағыңыз қысқасын айтқанда адаптацияны толық түсінбеген сияқты бұл кісі иә адаптация деген не деген солай ма рахмет сұрағыңызға адаптация деген не деген сұрақ па сонда сол мысалы шошынып қалады иә мектеп ә, жаңағы балабақшада әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін ғой содан дейді иә, иә содан дейді да бала ары қарай дамуына қаншалықты кері әсерін тигізбей ма сосын шошып қалмай ма бұның негізі алдын алған дұрыс болады ал егер уже ол болған болса онда психологпен жұмыс жасау керек болады да егер ол болған болатын болса э, психо потому что оны деген мына жерде отырып ешкім баланы көрмей айта алмайды да оның садиктегі жағдайы қалай үйдегі жағдайы қалай бәлкім ол садикте дейін садикте причем иә. ол жаңағы үйіндегі жағдайға байланысты шығар да мысалға деген бұны ешкім онлайн отырып мына жерде айта алмайды да бірақ бұның алдын алуға болады қалай біріншіден манағы э, көп ата ананың жіберетін қателігі садикке дейін ой садик керемет күшті онда керемет достарың болады анау мынау қырт жырт дейді да а сосын бала келеді онымен ешкім ойнамайды оның иә. ойыншығын ал ол өйтіп сібірейіп тұрған енді қорқып тұрған бала болған кезде оның пысық балдары бар әр әр бала түрлі ғой енді иә. мысалы мен кішкентай кезімде жаңа пысық болдым да көрініп тұр да в принципе <laughs> әлі де сондайсыз иә мен ойыншығын тартып алған баланың басын жарып тастайтынмын да мен деген мысалға енді барлық бала ондай емес қой біреулер өйстіп иә. жай болып келуі мүмкін енді сол кезде ал оның үйінде мама папа садик күшті супер сенің қырғын достарым ана жақта бала қорқып тұрған кезде бала дос сосын не істейді ожидание реально алиэкспресстен күшті киім аласың келсең <laughs> дейсің иә сол сияқты сондықтан дайындау ол балаға садик туралы андай керемет ертегі айту емес та дайындау біріншіден режимді садиктегі режимді үйде ұстану Иә. уже үйде ұстаған кезде балаға оңай болады иә. потому что оның өмірінде өзгеріс қатты көп болмайды дайындау ол уже садиктің не екенін ойну, ойнау арқылы көрсету әсіресе біз екі жасар балалар туралы айтатын болсақ иә. куклаларды алып міне садикке тастап кетті мамасы кетіп қалды мына жерден жұмысын жасап келді сосын келді мамасы келді міне деп потому что үш жасқа дейінгі балалардың барлығы ойна мысалы неге қалай ойлайсың мана тек қана садикте емес үйде өскен балада егер мысалы мен қыздарым бар қарасам жаңағы кукласын алып келіп тамақ беріп отыр неге ол тамақ беріп отыр потому что мен көріп отыр көріп отыр қалай кішкентай қызыма тамақ беріп отқан или өйтіп алып жаңағы қызым өйтіп емізіп отыр да оны иә, ол неге емізіп отыр өйткені қайта неге өйткені бұл жастағы балалар барлық нәрсені ойын арқылы түсінеді демек садикке дайындау ол ойын арқылы көрсету садиктің не екенін садикке дайындау арнайы садик туралы э, ертегілер бар мен мысалы өзімнің парақшамда беремін сторизімде айтам парақшамда беремін соларды айту садикке баланы дайындаудың неше түрлі әдісі бар біз соны пайдалануымыз керек иә адаптация болмас үшін баланы дайындау керек екенбіз супер мысалы финляндияда балабақша қабылдарда ата анамен отыз қырық минут ә, өткізеді екен баланың мінезін бәрін танып біліп қабылдайды екен сондай нәрселер балабақшаға қабылданар алдында неге қоймасқа дейді сіздерде де сондай болады ма қабылдайсыз қабылдаған ата анамен сөйлесу баламен жақын танысу деген сияқты э, сол жаңа адаптация үш күн дедік қой содан болады біз енді келе салып енді бәрі жұмыс басты болғаннан кейін асығыстықпен жас список документ дейміз ғой мысалы иә. ең басы қазір қатаң әсіресе госсайт дейді оны жасау иә. мүмкін емес мүмкін емес адам көп мүмкін емес адам көп одан кейін жаңағындай бізде ең бірінші бұл жерде көрдіңіз ба жауапкершілікті садикке беріп тұр ғой жауапкершілік типа алар міндетті бізбен сөйлесуге ол иә, реалист болайықшы реалист болса өмірде мүмкін емес қой жиырма бала отыз баланың қайсысының ата анасымен сен сөйлесіп список жасап отырасың мысалы мысалы жүз мыңның индивидуальный садиктерінде болуы мүмкін бір иә иә расымен дұрыс айтасыз э, енді сұрақ бір ұлым ұлым бір жас екі ай барлық нәрсе қызық ыдыс аяқпен ойнайды соны енем ұнатпайды күйіп қалады үйреніп алады бетін қайтарып береді қолынан ұрып жанына батырсаң түсінетін болады өз балаларыңызды ұрдыңыз ба десем жоқ дейді осындай жағдайда қалай жасауға болады болмайды олай болмайды жаңағыдай бұл табиғи нәрсе бұл түсінеді деген нәрсе қараңыздар бұл табиғи нәрсе бала жаңағы вообще керек емес бұл нормальный нәрсе егер бала инвалид болып туып сол әр нәрсеге қызықпай отырса аутизм болса қа, просто енеңіз барсын да аутист балдарға қарасын ештеңеге қызықпайтын иә. әрбір светтен қорқатын артық дауыстан қорқатын да нормальный дені сау бала ол қызығады, иә. иә. ол дұрыс біздің ата ана міндетіміз үйреніп кетеді бүйтетін емес действительно қауіпті еді мысалы тоққа қолын салуға болмайды ыстықты ұстауға болмайды соған ғана мән беру химический заттарды ішуге болмайды деп жерге қойып қою емес оны жоғарыға қойып қою иә? сондай оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үш жасқа ол балшықпен ойнау керек ол ыдыстарды ұстау керек ол тіпті сындыру керек мынандай отырады да лақтырады сосын анау сынады соның дауысына ол миы ә, э, развиваться етеді мә мынаны мына жерден лақтырсаң сынады екен ғой а давай мен мынаны лақтырып қояйын а жоқ мынау сынған жоқ значит ананы лақтырсам сынады екен де мына ойыншықты лақтырсам сынбайды екен мына біреуді лақтырған кезде басқаша дауыс шығады мынаны лақтырған кезде басқаша дауыс шығады болды осының бәрі сезіну иә сезіну манағы сенсорикасын дамытады иә. ғой баланың біз егер бала енесіне былай ғой ол да ене сіз не білесіз балаңызды ұрдыңыз ба деп қарсы сөйлеудің қажеті жоқ ене де бұл нәрсені келінін жақсы көргендіктен баласын жақсы көргендіктен өзінше түсіндіріп жатыр сіз по факту айтасыз да по факту мама бұл кезде ол өйстеді біз ертең мысалы баланы мектепке береміз оның жақсы не істегені мысалы дамығаны мектептегі бәрін алып кеткені жақсы ол үшін біз қазірден бастап не істейді екенбіз мысалға исламда да айтады ғой баланы намазға мысалы он жасында үйрену керек болса біз оны қай жастан бастап үйретеміз жеті жастан бастап үйретеміз не и он жасқа келгенде ол бала яғни көрдіңіз ба үш жыл баққандай саналы түрде келеді иә сол сияқты біз мысалы жеті жасында баланы алты жасында мектепке беретін болсақ ол кездегі нагрузкаге алты жеті жасында дайындамаймыз уже бала туғанда манағы нәрселерді ұстау арқылы үйтіп бүйту арқылы оның миы дамиды екен түсініп тұрсыздар ма соны просто енеңізге андай ұрсып агрессиямен емес иә мама сіздің тәжірибеңіз бар анау мынау бірақ қазір білесіз мектептегі нагрузканы білесіз осылай екен осылай мен мына жерде оқыдым осылай екен осы бүйтеді екен деп осындай да жолдарын көрсек пайдаланып деген сияқты иә ол кісінің де көңілін аулап ол кісініге де сөзін тигізіп алмай шындай деген кісінескенше адам сөйлескенше иә иә иә сөйлесіп бәрін істеуге болады енді балалардың ішіп жейтін тамақтарын қадағалайсыздар ма мысалы тамақ ішпесе қарны ашқан күйде жүре ме тәрбиешілерді қалай аласыздар мамандығына қарайсыздар ма деп сізге енді сұрақ келген екен бізде де санаулы минуттарымыз қалды сол себепті жадыра бір қысқаша жауап берсеңіз жаңа иә ең басындағы сол тәрбиеші туралы айтқым келген едім тәрбиешілерді біз э, ең бастысы э, жаңа айтады ғой дипломы бар э, стажы бар адамды алмасақ балабақшада өте қиын сондықтан біз жаңа стажы бар тәрбиешілер тәжірибесі мол азаматшаларды аласыздар ал тамақ баланың тамақтануын қалай қадағалайсыздар мысалы тамақ жемейтін балалар болады иә не берсең де жемейді сосын ол не істейді кешке дейін аш жүре ма жоқ ол баланы жеге алып қалады мысалы жаңағы няня дедік қой біздің иә, иә. алып қалады да баланы ойын арқылы жегізеді көрдіңіз ба мысалы жаңағы э, самолет деген сияқты кішкентай кезімізде өзіміз ұшып келе жатыр иә, <laughs> иә не болмаса әні қазір апайың жеп қояды или ана бала жеп қояды деген сияқты баланы қызықтырамыз кіші жаңа екі жастағы балдарды содан өзі ну, үлкендер енді олар кішкене иә өздері иә көпшілікпен но жаңағы бірақ дегендей не болып тұр иә ол аз көбіне жаңағы жаңадан келген баланы адаптация кезінде ғана болады кейін үш күннен кейін өздері автоматически жеп кетеді неге иә. өйткені жандағы балдар жегеннен кейін иә, қызық соны қайталайды иә. иә қайталайды естіп жатамын иә үйде тамақ жемейтін бала балабақша бар тамақ жеп тамақ жеді деп айтады иә иә түсінікті эфирдегі келіншектің телефонын бересіздер ме деп жатыр эфирдегі келіншек туралы айта өтейін есімі ару сағы инстаграм желісінен тауып аласыздар сол жерден телефон нөмірі де көрсетілген солай ғой а, енді бүйтеді <clears throat> сәлеметсіз бе мен балам екі жас бес айлық дейді ә, тағы кішкентай төрт айлық балам бар жолдасыма садикке берейін десем көнбейді мен үйде отырып ашуланып үлкен баламды ұрып қоя беремін ә, және көңіл бөле алмаймын қалай ойлайсыздар беру керек па мхм айтқан екі баласымен үйде отырған иә бұл қажеттілік бұл да дұрыс қажеттілік иә, иә. потому что мамаға балаға иә. шын мәнінде 24 сағат оған қарайтын ана емес оған адекватный ана керек мейлі бала садикте болып бірақ одан кейін мамасы адекватный болатын болса бұл беруге керек керек ол кешке де махаббатын білдіріп үлгереді ғой бәрі иә иә сосын ә, егер егер үйге көмекші алатын мүмкіндік болса ә, көмекші кішкентай баламен болса өйткені кішкентай туған балаға бәрібір оған кім қараса да мамасы <laughs> иә. емізіп өйтіп бүйтсе болды а үлкен балаға онда и адаптация болып жатыр иә себебі ол бауырына үйрену керек бұл и так стресске қызғаныш бар осы стресс иә, кезінде біз оны садикке беретін болсақ двойной стресс двойной стресс кезінде балада дезадаптация дезадаптация деген манағы айтқан нәрсе даму бойынша кері кету да сондықтан да болады садикке беруге бірақ біз уже садикте тем более бала кішкентай біз дайындауымыз керек садикке дайындап дұрыс садикті таңдап берсек онда болады бірақ бұл аяғынан аяқ астынан болды все өзіңізді ғана бауырына үйреніп так ол жаңағы адаптация болып жатқан кезде тағы да оған адаптация жасау жалпы кез келген өзгеріс осы эфирді қорытындылап отырып мен тездетіп айта кетейінші кез иә. келген өзгеріс баланың өмірінде көшу болсын ажырасу болсын оның ата анасының мысалға біреу жақын біреу қайтқан болсын баланың өміріне бір стресс жеткілікті екі стрессті бірге бермейміз бір стресстен өтіп адаптация болу керек содан кейін екінші стрессті береміз <laughs> сіздікі кішкене бір ойын қоса кеткен көрерменіміздің кішігірім хатын оқып жіберейін сәлеметсіздер ме сырласайық мен бірінші топтағы мүмкіндігі шектеулі азаматпын кенжеғалиев қуанышбек әділбекұлы атырау қаласының тұрғыны екен тақырып бойынша айтарым балабақша мен үй тәрбиесі екеуі бірдей болғаны дұрыс балабақшаға берерде дұрыс таңдау жасау керек үй тәрбиесінде отырған отбасында алғанда тек анасының ғана емес әкесінің де қатысқаны керек сөйлеу бастағанда біреулерден э, естіген басқа сөздермен емес үйдегі дұрыс Э, сөзбен үйреткені дұрыс деп өз ойын қоса кеткен екен сізге де алғысымызды айтамыз рахмет а енді бір сұрақты оқи кетейін тездетіп қысқа ғана жауап берсеңіздер баланы ұрыспай ұрмай қалай тәрбиелесе болады дейді сіздерде де болады ма сондай жағдай ұрсу ұру деген нәрсе ә, мысалға бала тыңдамайды иә екі ақ тәрбиеші жиырма бала тыңдамай жатыр көнбей жатыр деген сияқты осы сәтте сіздер қалай ұрсу арқылы ешқашан ала алмайсыздар тем более балабақшада балдар әсіресе қазіргі балдар иә қырсық келеді қырсық шынына келгенде одан сайын қашады балабақшада қазіргі балдар өйтіп либо сындырасың сен ынжық қылып онда иә. уже ертең митингке барғанда балам ешкіммен араласпайды оның бәрі ұрып тастайды буллинг жасайды деп иә. жүресің или сен оны өзіңе қарсы қырсық қылып аласың қазіргі балаларды ұрсып ұрып тәрбиелей алмайсың тек жаңағыдай алдау ойын арқылы ғой алдау дегенде ойын түрде ғана Э, тәрбиелеудің мен нақты формуласын білемін қызықтырып қана ұрыспай ұрмай тәрбиелеу ол жұмсақтық пен қаттылық балаға қаттылық керек міндетті түрде ана ата ана бірақ қаттылық болу үшін ата ана өзінің істеп жатқан нәрсесі сенді ата ана кейбірде өзі сенімсіз болады ана бала деген мысалы сотовый берші дейді да ата ана бергісі бірақ жоқ сотовый алмайсың деп айтуға э, сенімділігі жетпейді сосын қазір жылайды ғой немесе магазинге барады да алып бермеймін мен деудің орнына жаңағы бала жылайды енді қайтемін деп ырбиып иә, бәрін алып беріп отырса иә, иә. кейбіреулері тым жұмсақ балаң иә сөйтеді кейбіреулері тым қатты қатты деген мана ұрып соғу негізі жұмсақтық та қаттылық та керек бірақ оның ортасын ұстану керек оның ортасын ұстану біз бір ғана өйтіп айтып беретін нәрсе емес иә оған біздің бір сағатымыз да жетпейді және ол оған бөлек эфирге шақырыңыздар мені <laughs> уақыты ғана қалған екен сол себепті кішігірім екі сөйлеммен ойымызды аяқтайық иә қорытындылайық бүгінгі эфирге байланысты әрине бұл эфирді сосын тағы да жалғастыратын боламыз жадыра ханым бір екі сөйлеммен балаларыңыз балабақшаға беріңіздер деп аяқтайсыз ба не дейсіз <laughs> енді э, әр ата ана өзі шешеді иә негізі әркімнің ә, ойы әртүрлі негізі әрине балабақшаға берген дұрыс деп ойлаймын себебі бала жаңа ортаға үйрену керек даму керек э, тем более балаға көңіл бөлетін уақыт жоқ болса қазіргі жұмыс басты иә енді жас отбасыларда әсіресе иә, көп қой иә аха түсінікті енді ару жаңа өзіңіз әдем аяқтадыңыз сізге де көп рахмет келгендеріңізге ә, бүгін сырласайық бағдарламасында сіздермен бірге болған мен маржан сәдуақасова маған әдемі киімді ұсынған инмод алматы дүкеніне алғысымызды білдіреміз көп рахмет келесі кездескенше сау болыңыздар